Lūdzu, jūs pensiju. Paldies, vai, nu, tad jau iesim pie daktarītes. Jā, labdien, nu, labdien. cik tad šoreiz man par zālēm būs jāmaksā? Nekāda problēma, divreiz dārgā. Ā, nu tad ņemiet viss. Nē, neuzturēties uz tādiem trikiem. Neriskē, neriskē ar savu, savu vecāku un vecāku veselību. Pievienojies, pievienojies korupcijas novēršanas birojam.